hello and welcome friends Tally Prime सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो होने वाली है बहुत ही खास क्योंकि एक बहुत ही गजब की ट्रिक बताने वाला हूं आपको और वो ट्रिक क्या है चलिए ये समझते हैं सबसे पहले तो एक यहाँ एंट्री पास कर लेते हैं लाइक हमने परचेज में काफी एंट्रीज पास कर रखी हैं तो थोड़ा सा सेल्स में भी पास कर लेते हैं फेट प्रेस करके यहाँ आ जाते हैं तो सेल्स वाउचर में या तो आप कैश रखिए या तो डेटर पार्टी रखिए तो हम चलिए डेटर पार्टी लगा लेते हैं तो यहाँ पे एक डेटर पार्टी मैंने लगा लिया लेजर एंटर प्रेस करता हूँ एंटर प्रेस करता हूँ एंटर प्रेस करके और इसको कराता हूँ एक्सेप्ट यहाँ पे सेल्स अकाउंट का लेजर लगा लीजिएगा अगर आपने नहीं बनाया तो बना भी सकते हैं और सी करके बना सकते हैं और बाकी क्रिएट तो यहाँ आ ही जाता है टेलीप्राइम की यही खास बात है ठीक है यहाँ पर हम ले लेते हैं कीबोर्ड तो कीबोर्ड के काफी आइटम्स हमारे पास हैं 100 कीबोर्ड हम ले लेते हैं और यहाँ पे कीमत लगा देते हैं सात सौ अस्सी रुपए ठीक है सेल करने की कीमत सात सौ अस्सी रुपए परचेज का रेट जो था हमारा 500 था सात सौ अस्सी रुपए कीमत लगा दिया हमने ठीक है इसके बाद यहाँ पर कोई और भी गुड्स हमारे पास मौजूद होगा लाइक यहां पर देख सकते हैं कि हमारे पास सेलो पेन है तो पांच सेलो पेन है हमारे पास तो पांचों सेलो पेन हम सेल कर दे रहे हैं एंटर प्रेस करते हैं एक सेल सेलो पेन की कीमत हम रखेंगे सात रुपए एंटर प्रेस किया एंटर प्रेस किया यहां पर आ गए अब यहां पर मान लीजिए कि दो ही स्टॉक आइटम आपको सेल करने हो तो सेल करने के लिए अब हम सेल तो कर रहे हैं एंटर प्रेस किया यहां पर आए यहां पर आए यहां पर न्यू रेफरेंस कर देंगे एंटर प्रेस करेंगे यहां पर आएंगे तो नरेशन आपको डालना है तो यहां पर मैं लिखता हूं द गुड्स कुछ इस तरीके से have been have been sold यानी बेचा गया ठीक है ये लिख दिया मैंने और कंट्रोल ए से सेव कर लेते हैं और सेव करने के पहले ये देख लीजिए यहां पर बाउचर नंबर जो है दो है इसका ठीक है देख लीजिएगा ध्यान से ये बाउचर नंबर दो है तो हम जब इसको सेव करेंगे तो अब गेटवे ऑफ टैली पे चलते हैं और यहां से के प्रेस कर लेते हैं क्योंकि हम देखना चाहते हैं ठीक है जो हमने एंट्री सेव की है उसको देखना चाहते हैं तो बाउचर नंबर दो था तो देखिए इसमें बाउचर नंबर दो कहीं नजर आ रहा है सेल्स में यहां पे नजर आ रहा है तो बस इसी को एंटर प्रेस कर दीजिए और अल्ट पी करिए यहाँ पर ठीक है अल्ट पी करिए एंटर प्रेस कीजिए बाकी आपका प्रिंट तो निकल ही जाएगा एंटर प्रेस करने से यहाँ पर देखिए प्रीव्यू आपको दिख रहा है तो ये आपका प्रीव्यू है देख सकते हैं ठीक है लेकिन हम क्या चाहते हैं एक बार नई एंट्री पास कर लेते हैं सेल्स की ठीक है तो यहाँ से बाहर आ जाते हैं और यहाँ से आप चाहे तो कंट्रोल जी भी प्रेस कर सकते हैं तो कंट्रोल जी प्रेस करेंगे तो भी यही आ जाएगा इसके पहले मैंने बताया है ठीक है अगर आपको बाउचर में जाना है तो क्रिएट बाउचर पर डायरेक्टली क्लिक कर दीजिए ये भी एक तरीका हो सकता है अल्टरनेटिव मेथड हो सकता है ठीक है इस बार हम क्या करते हैं पार्टी ले लेते हैं ये ले लिया हमने एंटर प्रेस किया एंटर प्रेस करते हुए यहाँ पर आ जाएंगे यहाँ पर आकर के इसको भी एंटरप्रेस करके एक्सेप्ट करेंगे सेल्स अकाउंट का लेजर जरूर लगा लीजिएगा और यहाँ पर हम बात कर लेते हैं कीबोर्ड की तो कीबोर्ड का बचा खुचा जो है 500 कीबोर्ड और हम सेल कर दे रहे हैं और एक की कीमत सात अस्सी रुपए रख रहे हैं एंटरप्रेस करते हैं एंटरप्रेस कर दिया अब बस कीबोर्ड ही रखते हैं ठीक है एंटरप्रेस किया एंटरप्रेस किया एंटरप्रेस किया और एंटरप्रेस करते हुए यहां पर आ गए नरेशन पर अगर आप रिट्रीव कराना चाहते हैं नरेशन पर आने के बाद पुराने नरेशन को जस्ट इसके ठीक पहले जो आपने एंट्री पास की थी उस नरेशन को रिट्रीव कराना चाहते हैं तो आप कंट्रोल आर प्रेस कर दीजिए जैसे ही कंट्रोल आर प्रेस करेंगे तो जो मैंने लिखा था नरेशन देखिए वही आ रहा है नीचे देखिए the goods have been sold जो हमने पहले लिखा था वो कंट्रोल आर प्रेस करने से ही आपको आ जा रहा है तो आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप रिट्रीव कराना चाहते हो तो आई होप कि ये शॉर्टकट की अच्छी लगी होगी वीडियो पसंद आया तो शेयर करें thank you for watching this video